thank you Thank you. Хочешь, я расскажу тебе один секрет? И если хочешь научиться играть на гитаре, но не хочешь тратить на это 8 лет и походу в музыкальную школу, приложение Timbro специально для тебя. Оно научит тебя играть на гитаре, оно будет показывать тебе, как играть в виде табулатуры и будет следить за этим с помощью микрофона. В Timbro есть огромное количество различных песен, которые ты можешь научиться играть, различные упражнения, которые помогут тебе освоить эти произведения. Давайте для примера возьмем э, «Калинку». приложение Тимбро, ссылочка в описании, обязательно скачивай, учись играть на гитаре, ну а мы погнали дальше. Восьмой год.